αντιμετώπιση της κρίσης στον ε, γαλακτοκομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, ε, Νίκος Χουντής, έκανε μία παρέμβαση λέγοντας ουσιαστικά πως ο κτηνοτροφικός τομέας στην Ελλάδα αφανίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας ε, γραμμή τον κύριο Χουντή για να μας ε, μιλήσει για αυτό το θέμα, για την παρέμβασή του και για την αντίδραση ναι. των ε, Ευρωπαίων ομολόγων του. Καλησπέρα σας κύριο Χουντή. Γεια σας. Καλησπέρα και σε εσά. Τώρα λέτε αφανίζεται κύριε Χουντή, αλλά εδώ εμεί ακούμε επιδοτήσει, ενισχύσει, αυτά με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, πάρτε κι άλλα, πάρτε πάντα από την τιμή, πάρτε και την ενίσχυση, πάρτε και την επιδότηση. Τι ισχύει κάτι Δύσκολη επικοινωνία. θέλω να το ρωτήσω πραγματικά, διότι λέει αφανίζεται με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η κτηνοτροφία και ο αγροτικό τομέα τη χώρα. Και θέλω να, να μου εξηγήσει πώ εννοεί τον αφανισμό. Διότι, για παράδειγμα, λένε ορισμένοι ότι αν δεν ήμασταν μέσα σε αυτή την ενιαία αγορά, θα παίρνουμε την παγκόσμια τιμή στο κάθε προϊόν. Τώρα έρχεται και η ενίσχυση κάθε χρόνο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά ας δούμε ο ίδιος τι θα μας πει σε λίγο. Δεν ξέρω, υπάρχει μια, ένα, ένα διφορούμενο ζήτημα ανάγνωσης. Ε, Έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μα γραμμή τον το... κύριο Χουντή ναι. ε, για να μα μιλήσει για αυτή την παρέμβασή του. Γεια σα και πάλι, κύριε Δεν ξέρω αν με ακούσατε ναι, τον προβληματισμό μου. Ναι. Έβαλε ένα προβληματισμό. Και έλεγα εδώ με τον Νίκο. Υπάρχει ένα κόφτη και στη τηλεφωνική Είναι στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Λέω, λοιπόν, λέτε στην ε, ανακοίνωσή ότι αφανίζεται εκτινοτροφία. Ναι. Και, ναι. και, και σκέφτομαι ότι ορισμένοι λένε, μα αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύουν οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, οι ενισχύσει, οι επιδοτήσει, ναι. ε, θα παίρναμε την παγκόσμια τιμή στο προϊόν και η παγκόσμια τιμή είναι πολύ κάτω και δεν θα βγαίνει κτλ. Ωραία. Ναι. Ε, σωστά το βάζετε αυτό γιατί το γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε χτες και αφορμή είναι η δική μου εν πάση παρέμβαση για τον κτηνοτροφικό κλάδο είναι ε, η εξέλιξη, η μετεξέλιξη της αγροτικής πολιτικής γενικά στην Ευρώπη η κρίση πιο ειδικά συζητεί το στο γαλακτοκομικό τομέα όπου έγινε και μια αποτίμηση θα έλεγε κανείς αυτής της κοινή αγροτικής πολιτικής που εδώ και χρόνια η μόνη κοινή αγροτική πολιτική όντω έδωσε υποσχέσεις, προσδοκίες, επιδοτήσεις, αλλά τώρα άρχισαν να φαίνονται πολύ περισσότερο που χαλαρώνει και κινείται προς την ελευθερία των αγορών, άρχισαν να φαίνονται οι συνέπειες σε μια σειρά κλάδους, είναι ένα αντικείμενο συζήτηση, το γνωρίζετε και από άλλους τρόπους, πούμε τα ξυλώματα των αμπελιών, των ελαιολάδων, ελαιοδέντρων κτλ. Τώρα για το χτεσινό, ο δικό μου ισχυρισμό ε, στηρίζεται, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίω, Ναι, Ναι, ναι. ναι στηρίζεται στο γεγονό ότι η κατάσταση στην ελληνική κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι φθήνουσα. Πρώτον, διότι υπάρχει το θέμα των μνημονιακών πολιτικών ή μέτρα σε βάρος της κτηνοτροφίας ελήφθησαν στο πλαίσιο των μνημονίων, θα σα πω τα παραδείγματα. Και δεύτερο, αυτό ήθελα να φέρω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, οι διμερεί συμφωνίε που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι περίφημες ΣΕΤΑ, η μία συμφωνία με τον Καναδά και TTIP, δεν περιλαμβάνουν, και νομίζω το έχετε παρακολουθήσει, το θέμα της προστασίας προϊόντων γεωγραφικής ε, προέλευσης. Πρακτικά επιτρέπει αυτή η συμφωνία, και αυτό θα γίνεται και με τις Ηνωμένε Πολιτείε, να κατασκευάσει τυρί ο, ο, Καναδάς και να το λέει φέτα και να βάζει και ένα τσολιαδάκι και μια ελληνική σημαία. Καταλαβαίνετε τι σημεία είναι αυτή ενώ όφιλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό είπα οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, να προστατεύσει αυτό το προϊόν. Τι παζάρι έγινε για να ίσω να, να ενημερωθούν καλύτερα οι ακροατέ μα έναντι τη απειλή ότι ο Καναδά θα εισήγαγε μεγάλη ποσότητα βοηδών στην Ευρώπη, πράγμα που θα έρθει τι κτηνοτροφικέ μονάδε, τι κτηνοτροφικέ πλευρέ τη οικονομία των βορείων χωρών, του δώσαν τα ιταλικά εκτηριά, δηλαδή να φτιάχνει τα ιταλικά του δώσαν να φτιάχνει και φέτα. Αυτό είναι ένα θέμα που εμφανίζεται όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα και με άλλες συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία που η φέτα είναι προϊόν, ας το πούμε, παραγωγή, ε, το πιο ονομαστό προϊόν προστατευόταν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτό. Το δεύτερο, κάτι είπατε για το γιαούρτι. Έχετε δίκιο, διότι τελευταία μέσω των μνημονίων και τη εργαλειοθήκης του ΟΣΑ ζητούν να αποσυνδεθεί η η Παρασκευή γιαουρτιού από τον οπό γάλα και να έχουμε σκόνη. Τι συνέπειε πολύ καλά νομίζω τι γνωρίζετε. Η τρίτη παρέμβαση, θυμόσαστε, λέω ΣΑ, Χατζηδάκη. Ε, θυμόσαστε εκείνη την περίοδο, για την τιμή του νοπού γάλατο και πότε είναι νοπό το γάλα κτλ. Όλα αυτά είχε ω αποτέλεσμα με βάση τα στοιχεία να πέσει η ελληνική κτηνοτροφική και γαλακτοκομική παραγωγή κατά 25% η τιμή του γάλακτος στον καταναλωτή να, να είναι ψηλά να κλείνουν μεγάλες, να κλείνουν κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και ο κλάδος να αφήνει, αυτό ήταν που ήθελα να τονίσω, λέγοντα ότι. Και το τονίσατε ναι, ε, ναι. πολύ στεναρά και καλό είναι να ναι, συνεχίσετε. Ναι, ένα λεπτό ομιλία, να ξέρετε. Ναι, ένα λεπτό ομιλία έπρεπε να το αποδικοποιήσουμε. σας Καταφέρατε όμω αρκετά να πείτε στο ένα λεπτό. Έχετε ναι, ναι απόλυτο ναι, δίκιο. Αυτό ήθελα το πρόβλημα να Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα και σε επόμενε εκπομπέ να τα πούμε. Θα παρακολουθούμε συνέχεια ναι, εμείς εμεί την δραστηριότητα Ήταν ο Ευρωβουλευτή Λαϊκή Ενότητα Νίκο Χουντή που μα μίλησε από τι Βρυξέλλε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουντή. Γεια σα.